Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. Bueno, eh, comentar que as deputadas de Cerna eh, imos abandonar este pleno e non vou a intervir na iniciativa que presenta o Partido Popular. Entendemos que a actitude do presidente da Cámara por expulsar a Beiras é unha actitude antidemocrática porque Beiras o único que fixo foi denunciar as irregularidades do Goberno do señor Feijo. As deputadas e aos deputados non se nos pode poñer unha mordaza. Somos Señora Fernández. a voz do povo. Señora Somos Fernández. escollidos por todas as persoas, por toda a cidadanía, para representar os intereses do povo galego aquí nesta Cámara. Señora Fernández. Eh, polo que vexo, vostede ven anunciar que abandonan o Pleno, non vai intervir sobre a iniciativa. Perfecto, moitas gracias. Polo tanto, eh, polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, ten a palabra o señor Ron Fernández.